fugir o perigo e o caos. E ninguém agora vai poder me amedrontar Irei lutar. Dragon Ball, vamos conseguir. Kamehameha não é luta, é emoção. Vamos todos juntos lutar em um só coração e encarar onde a luz e amor sempre estou. Ah, e aí? É... Cara, você tá sentindo esse aqui? Um que estranho. E lembra que o Tranks, ele falou dos androides? Tranks, você quer se teletransportar lá junto com a gente? Pode ser. Vamos. Teletransporte. Chegamos. Hã? Tranks? Oi. Ah, você veio. Uh, então esses são os androides? Hã? Pera. Esses não são os androides. O quê? Não são os androides do meu tempo. Então parece que a linha do tempo se alterou. Droga. 70% então. droga. É? É. Ei, Piccolo. Oi. Leva o... Leva o João pra casa e... E dê o remédio. Logo após, você também toma. Ok. Melhor você ir pra casa. Estou impressionado com batas velhas como vocês podem sentir medo. Agora, vocês virão mesmo toda a minha força. O quê? O Sr. Midoriya também consegue se transformar em um Super Saiyajin? Estou calmo. Meu coração é puro. É pura maldade. Vai, pai! Ah! Não precisa fugir. Droga, aquele cara. Ah, eu acho que o nome dele é Midoriya. O apelido Luffy. Ah, eu preciso libertar os androides 19. Os androides 18 e 17. Eu vou lá! Ah, eu preciso de. Eu preciso libertar os androides 17 e 18! Aqui tá meu clone. Bom, você não vai ser mais útil. Adeus. Agora eu vou liberar o 17 e a 18. E agora? Ah, finalmente. Agora hum, vocês estão livres e vocês precisam matar João. A gente não vai fazer isso, seu velho escroto. É verdade. Adeus. O quê? Ah! E ag agora a gente precisa matar os, não? Ah, vamos. Parece que vocês me libertaram. Sim. É, vamos dar o fora daqui. Ok. Ah. Acorda! É. É? Pera aí, eu tô curado? Tá. Uma semana depois se passou? Ou... É, se passou uma semana. É que eu lembrei. Ah, e, e, e, e, o... E os androides? É, os androides eu derrotei. O Borra tá bem, então. É, mas tem uma coisa que tá no, no negócio dele, Oi? Tem é uma coisa estranha no livro dele. O quê? Acho que é porque ele viu uma menina no fundo. Ai, ah, é daí, velho. Desculpa. Tô morrendo de fome. Eita! Também dia. Oi. Ah, eu nojento. Hum, não, é bom, mas eu não gosto, não quero. Ou, oh, olha aqui, não, ó, que eu tenho. Não. Valeu, cara. Melhor ainda. Pronto. Pronto, aí já aqui. vai essa aí Aqui. Peraí. Estou pensando uma coisa. Ah. Suzy! Tava delicioso, obrigado, tchau. Tchau! Falou! Peraí, deixa eu colher as frutas aqui, que essa fruta não se presta. Tem que colher. Você não vai colher a sua fruta? Não, tem, tem umas que ainda não tá madura. Mas olha, olha, as que tá, tá dura. Eu tenho as sete esferas. Oh, vai pedir o quê? Uma banana? Eu vou esperar. Você vai pedir uma calcinha? Cala a boca. Olha, eles estão aqui. E aí, gente? Eita, a gorra foi rápida. Nossa, a gorra foi rápida. Ah, é, ele tava me seguindo. Como ele é chegou tão rápido aqui? Ele tava vindo já. E aí, é... é e aí, Buma? Você sabia que esse carinha aqui do lado é seu filho? É, eu, eu acho que é isso. Sei ela tava dormindo na hora que ele falou. Tá. Mas... Pera aí. Gente, que é trans Eu tô sentindo que é dos androides. Hã? Mas, ah, eu achava que eu tinha acabado com eles. Os outros androides. Os que eu tinha falado que são terríveis. E aí, cara, e agora? Oi, oi, senhor Corim. Olá, jovem. Eu quero uma cinzubinha aí. Obrigado. Quero uma voadora preta. A gente vai lá, ok? Tá, tchau. E aí, Kami-sama? Olá, você chegou tempo. Chegando? Sim. Você lembra que o Trent fala dos androides? Lembro. Então, os androides estão pra cá. Pronto, é, pra aí. A gente vai lá então. Ok. Eu tenho muita carne, fica pra você. A gente vai lá, tá? Ok. Vão! Ainda tem os androides! Ok? Wow. Eu sou o João. Dois anos atrás, Trent avisou que dois androides terríveis surgiram na Terra. Dr. Magdiro os libertou. Agora. Hã? O quê? Midura, toma cuidado! A 18 vai te matar! Hã? Luiz, você chegou na Terra? Que? Peraí. Luiz, cuidado!